sabik na makita ka Ngunit ikaw ay lumisan na Iniwan mo akong nag-iisa Sana noon pa ay sinabi sa'yo Ang nararamdaman nitong puso ko Ngunit ngayon ay wala like see, see. Ngayong wala ka, ika'y hinahanap Sa puso't isip ko tinatawag ka Hinihiling sa bawat bituing nakikita Makasama at makapiling ka Sana pagbigyan ako, gusto kong mag ika'y lumisan na Sana'y maaring ibalik ang kahapon Naghihintay sa pagbalik Sabik na makita kita Ngunit hindi na pagka ika'y hinahanap Sa puso't isip ko tinatawag ka Hinihiling sa bawat bitwing nakikita Makasama at makapiling ka Sana pagbigyan ako Gusto kong magkasama tayo